মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে প্ৰথমে মই আপোনালোকলৈ মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাওঁ যিয়ে নহওক সেইটো মোৰ তিনি নম্বৰ ভিডিঅ' হয় চিটেটৰ প্ৰথম যিটো chapter when where and how সেইটো চেপ্টাৰৰ দুটা ভিডিঅ' অলৰেডি হৈ গৈছে কিন্তু দুটা ভিডিঅ'ত চেপ্টাৰটো কভাৰ নহ'ল যাৰ কাৰণে তিনি নম্বৰ ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হ'ল সেইটো ভিডিঅ'ত আশা কৰোঁ আজি আমাৰ এক নম্বৰ চেপ্টাৰৰ যিখিনি কথা সেই গোটেইখিনি কথা আমি আজি আলোচনা কৰি শেষ কৰিম বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক প্ৰথমে মই এটা কথা জনাই থওঁ যে চিটেটৰ বহুতো কিতাপ ওলাইছে মই কেইবাটাও কিতাপ অধ্যয়ন কৰি যিখিনি মানে দৰকাৰী বস্তু যি যিখিনি মানে পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি লাগতিয়াল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি বস্তুহে মই মোৰ ভিডিঅ'ত ইনক্লুড কৰিছোঁ কিতাপততো বহুত কিবা কিবি লিখা আছে কিন্তু সেইখিনি আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সেইখিনি মই বাদ দিছোঁ কেৱল পৰীক্ষাৰ কাৰণে যি যিখিনি ইমান উপযোগী হয় দৰকাৰী বস্তু হয় সেইখিনিহে মই ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছোঁ কাৰণ মই বহুতো মানে পুৰণা কুৱেশ্যন এনালাইজ কৰি চাইছোঁ তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যিবিলাকৰ ওপৰত মানে সচৰাচৰ কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় সেইখিনিহে মই ইয়াত ইনক্লুড কৰিছোঁ গতিকে আপোনালোকে অতি মনোযোগ সহকাৰে এই ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু এইখিনি যদি আপোনালোকে ভালকৈ চাই আশা কৰোঁ আপোনালোকে মানে ভাল নম্বৰলৈ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হ'ব যে নহওক এতিয়া আজি আমি আমাৰ মূল বিষয়লৈ আহোঁ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখা পাইছে অফিচিয়েল ৰেকৰ্ড ইয়াতে কি কোৱা হৈছে অলপ পঢ়ি চাওঁ these are the records of plans policy decision agreement instruction etc এইবোৰ হৈছে এটা ৰেকৰ্ড আঁচনি পলিচি ডিচিশ্যন অৰ্থাৎ সিদ্ধান্ত এগ্ৰিমেণ্ট চুক্তি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান নিৰ্দেশনা এইবিলাকৰ কিছুমান ৰেকৰ্ড এই ৰেকৰ্ডসমূহ কোনো এটা ঠাইত জমা কৰি ৰখা হৈছিল কোনে ৰাখিছিল তাৰ পিছৰ লাইনটোত কোৱা হৈছে যে British Britishers keep all this record in writing ব্ৰিটিছসকলে এই সকলোবোৰ নথি পত্ৰ সকলোবোৰ বস্তু তেওঁলোকে লিখনি আকাৰে লিখি কোনো এটা ঠাইত এটা ঠাইত মানে জমা কৰি থৈছে নাও these records can be found in archives archives মানে ধৰি লওক এটা লাইব্ৰেৰীৰ নিচিনাই হয় কিন্তু ডাইৰেক্ট আমি তাক লাইব্ৰেৰী বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ সেই আৰ্কাইভত তেওঁলোকে সেই বস্তুবোৰ জমা কৰি ৰাখিছিল এতিয়া আৰ্কাইভ কি ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে আৰ্কাইভ কি বস্তু সেই বস্তুৰ ভালকৈ চাব চাওকচোন কি লিখা আছে a place where historical manuscript and documents আৰ্কেট আৰ্কাইভ এনেকুৱা এটা ঠাই য'ত হিষ্টৰিকেল মেনুস্ক্ৰিপ্ট ঐতিহাসিক যিবিলাক পাণ্ডুলিপি আছে সেই পাণ্ডুলিপিসমূহক সেই যি ঠাইত ভালকৈ যত্ন কৰি ৰখা হয় ডকুমেণ্টছ হিচাপে য'ত ৰখা হয় সেই ঠাইখিনিক আৰ্কাইভ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আছে these are excellent source for understanding that period সেই যুগৰ কৈছে যে সেই যুগৰ যিবিলাক চ'ৰ্চ আছে যিবিলাক কথা আছে যিবিলাক ঘটনা আছে সেই ঘটনাসমূহক বুজাৰ ক্ষেত্ৰত সেই কাহিনীসমূহক বুজাৰ কাৰণে এই আৰ্কাইভেই হৈছে এটা উৎকৃষ্ট ঠাই These records were prepared by official working for British government. British the government asil sarkar asil. Hey British government or dinot official worker hokole a a record pur bahal koi prustut kuri rakhisil. Hence give official perspective. It does not help the common people's view. Kintu এই বস্তুবিলাক আমাৰ সাধাৰণ নাগৰিক আছে যিবিলাক মানে গাঁৱত থাকে বা যিবিলাক মানে কৃষক শ্ৰেণীৰ যিসকল নাগৰিক আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিন্তু এই আৰ্কাইভসমূহত কোনো বস্তু সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হোৱা নাছিল চাওক ইয়াৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যনো দিয়া হৈছে মই ইয়াৰ আগতেও কৈছোঁ যে আৰ্কাইভ সম্পৰ্কে কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত এটা কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন আহিছিল কি লিখা আছে ইয়াতে চাওঁ an archive is a place where remains of the building made of stone and bricks found by archaeologist আৰ কৈছে যে বিল্ডিং বা অট্টালিকাৰ যিবিলাক ই ইটা আছে বা শিল আছে সেইবিলাক পোৱা গৈছে কাৰ দ্বাৰা কোনো এজন আৰ্কলজিষ্টৰ দ্বাৰা আৰ্কলজিষ্টে সেইবিলাক সংগ্ৰহ কৰি কোনো এটা ঠাইত তাৰ ইটাসমূহ বা পাথৰসমূহ ৰাখি থৈছে এনেকুৱা এটা ঠাই সেইটোতো নহয় এইটো আমি পৰা নাই এনেকুৱা ঠাই নহয় আৰ্কাইভ কি বস্তু য'ত নেকি হিষ্টৰিকেল মেনুস্ক্ৰিপ্টসমূহক সুকলমে যত্ন কৰি ৰখা হৈছে সেই ঠাইখিনিক কি কোৱা হ'ব আৰ্কাইভ বুলি কোৱা হ'ব নেক্সট কি কৈছে স্কাল্পটৰ্ছ ফাউণ্ড এণ্ড এক্সাভেশ্যনছ আৰ কেপ্ট খনন কাৰ্য খনন কাৰ্যৰ সময়ত যিবিলাক ভাস্কৰ্য আছে সেই ভাস্কৰ্যসমূহ য'ত পোৱা গৈছে সেইটো ঠাই সেই সেই ঠাইটোক আৰ্কাইভ বুলি কোৱা হৈছে অলপ স্পষ্টকৈ বুজা নাযায় কি হ'ল এতিয়া স্পষ্ট হৈছে এতিয়া চাওক তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে historical manuscript and documents are kept হয় এইটো আমাৰ এনচাৰ হয় কি কোৱা হৈছে যে হিষ্টৰিকেল মেনুস্ক্ৰিপ্ট ঐতিহাসিক যিবিলাক পাণ্ডুলিপি আছে সেই পাণ্ডুলিপিসমূহ য'ত যত্ন কৰি ৰখা হয় সেই ঠাইখিনিকেই আৰ্কাইভ বুলি কোৱা হয় সেইটোৱেই হ'ব আমাৰ এনচাৰ গতিকে চাৰি নম্বৰটো পঢ়াৰ আমাৰ দৰকাৰ নাই যিহেতু আমাৰ এনচাৰটো আমি পাই গৈছোঁ তাৰপিছত আৰু কি আছে চাম এতিয়া আছে newspaper magazine and literature newspaper magazine literature এইবিলাকৰ ওপৰত কিছুমান ডাটা ইয়াতে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ কি লিখা আছে চাওঁ newspaper magazine autobiography E T C become common after the invention of printing machine printing machine আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছত সাধাৰণতে নিউজ পেপাৰ মেগাজিন অট'বায়'গ্ৰাফী আত্মজীৱনী এইবিলাক এটা কমন বস্তু হৈ পৰিছিল সচৰাচৰ মানুহে পোৱা পাইছিল তাৰমানে কমন সাধাৰণ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছিল newspaper days newspapers and magazine of the time gives us the idea about the life and culture of the common people এই বাতৰি কাকতসমূহৰ মেগাজিনসমূহে কি কৰে আমাক সেই সময়ত যিবিলাক সাধাৰণ মানুহৰ যিবিলাক কালচাৰ আছিল যিবিলাক সংস্কৃতি সংস্কৃতি আছিল তেওঁলোকৰ যি জীৱনী আছিল কেনেকৈ তেওঁলোকে জীৱন কটায় কেওঁলোকে জীৱনশৈলী কেনেকুৱা আছিল সেই সম্পৰ্কে আমি জানিব পাৰোঁ নিউজ পেপাৰ মেগাজিন ইত্যাদিৰ জৰিয়তে তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে but all the source were produced by literate people and does not help to understand how history was experienced and lived by the tribal and peasants সেই সময়ত কিন্তু কোৱা হৈছে যে যিসকল ট্ৰাইবেল জাতি আছিল আৰু যিসকল খেতিয়ক আছিল ট্ৰাইবেল নাইবা সেই খেতিয়কসকলৰ বিষয়ে কিন্তু আমি এই নিউজ পেপাৰ মেগাজিন ইত্যাদি এইবোৰৰ জৰিয়তে ভালকৈ আমি জনা নাছিলোঁ বা জনাটো অসম্ভৱ আছিল কিয়নো তেওঁলোক অশিক্ষিত আছিল তেওঁলোকে এইবোৰৰ বিষয়ে জনা নাছিল কেৱল যিসকল শিক্ষিত মানুহ তেওঁলোকেহে নিউজ পেপাৰবোৰ পঢ়িব পাৰিছিল আৰু শিক্ষিত মানুহৰ দ্বাৰাই এই নিউজ পেপাৰ মেগাজিন ইত্যাদি এইসমূহো প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল periodization of Indian history. James Mill, a Scottish economist, published a work history of British India. James Mills নামৰ এজন ব্যক্তি আছিল তেওঁ স্কটলেণ্ডৰ এজন অৰ্থনীতিবিদ আছিল তেখেতে ইতিহাসৰ ওপৰত এখন কিতাপ লিখিছিল কিতাপখনৰ নাম কি আছিল a history of British India এই কিতাপখন আপোনালোকে চাব পাৰিব the history of British India এই কিতাপখন তেখেতে লিখিছিল তেখেতে এই কিতাপত কি লিখিছিল এইটো ইতিহাসৰ কিতাপ হয় স্পষ্ট নহয় এতিয়া স্পষ্ট হৈছে চাম he divided the history of India into three period Hindu Muslim and British তেওঁৰ এই কিতাপখনত তেখেতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি ইতিহাস সেই ইতিহাসক তেওঁ তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিল তেওঁৰ কিতাপত বিভক্ত কৰিছিল মনত ৰাখিব the history of British India তেওঁ যিখন কিতাপ লিখিছিল সেই কিতাপখনৰ ভিতৰত তেওঁ আমাৰ ভাৰতীয় যি ইতিহাস সেই ইতিহাসক তেওঁ তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিল যে Hindu history Muslim history and British history এনেকৈ এনেকৈ নেক্সট কোৱা হৈছে but this division was wrong as a part from Hindu and Muslim variety of different religions were also' existed in India simultaneously যে সেই একেটা সময়ত চিমুলটেনিয়াছলি মানে সেই একেটা সময়ত যে ভাৰতত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকে বাস কৰিছিল হিন্দু আছিল মুছলিম আছিল Hindu and Muslim variety of different মানে আন বহুতো ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহ মানুহেও আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষত বাস কৰিছিল এটা সময়তে গতিকে এইটো যিটো তেওঁৰ যিটো বিভাজন ইতিহাসক তেওঁ যে ভাগ কৰিছে হিন্দু মুছলিম আৰু ব্ৰিটিছ এই তিনিটা ভাগত সেই ভাগটো আচলতে সঠিক হোৱা নাই বুলি কৈছে নেক্সট তাৰপিছত কি আছে স্পষ্ট নহয় কাৰণটো কি periodization of Indian history. Later, some Western historians have divided Indian history into. ইয়াৰ পিছত কিছুমান পশ্চিমীয়া দেশৰ কিছুমান ঐতিহাসিকবিদসকলে ভাৰতৰ ইতিহাসক তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিল এনচিয়েণ্ট হিষ্টৰী মিডিভেল হিষ্টৰী আৰু modern history this division to has its problem It is a periodization that is borrowed from the West where the modern period is associated with growth of science, reason, democracy, liberty and equality. ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই যে তিনিটা যে পিছৰ মানে হিষ্টৰিয়ানসকলে পশ্চিমীয়া যিসকল হিষ্টৰিয়ান আছে ইতিহাসবিদ আছে তেওঁলোকে যে ভাৰতীয় ইতিহাসক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিলে এনচিয়ান মেডিভেল আৰু মডাৰ্ণ এই ভাগটো আচলতে ঠিক হোৱা নাই কিয়নো এইটো পশ্চিমীয়া দেশৰ পৰা এই ভাগটো ধাৰ কৰা হৈছে বুলি কৈছে যে বৰড ফ্ৰম দি ৱেষ্ট পশ্চিমীয়া যিবিলাক দেশ আছে আমাৰ ইউৰোপ আমেৰিকাৰ যিবিলাক কাণ্ট্ৰি আছে সেই দেশসমূহৰ পৰা সেইটো ধাৰ কৰা হৈছে তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে period associated with growth of science সেই দেশসমূহত পশ্চিমীয়া যিবিলাক দেশ আছে তাত মানে মানে বিজ্ঞানৰ মানে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি ইত্যাদিৰ উন্নতি হৈছিল মানে ৰিজন পোৱা গৈছিল তাতে যুক্তিৰ ওপৰত মানে তেওঁলোকৰ দেশবিলাক আৱিষ্কাৰ হৈছিল মানে যুক্তি ৰিজন চলিছিল তেওঁলোকৰ দেশত ডেম'ক্ৰেচি পোৱা গৈছিল ডেম'ক্ৰেচি অৰ্থাৎ গণতন্ত্ৰ পোৱা গৈছিল লিবাৰ্টি স্বতন্ত্ৰতা এণ্ড ইকুৱালিটি আৰু সমতা এইবিলাক বস্তু সেই দেশসমূহত পোৱা গৈছিল কিন্তু but liberty equality democracy E T C were not available to Indians in the British rule হয় সঁচা কথা কিন্তু ব্ৰিটিছে যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছিল সেই সময়ত কিন্তু আমাৰ ভাৰতত এই লিবাৰ্টি ইকুৱালিটি ডেম'ক্ৰেচি এই বস্তুসমূহ এভেইলেবল নাছিল অৰ্থাৎ পোৱা নগ'ল এভেইলেবল নাছিল আমাৰ মানুহক মানে আমাৰ মানুহবিলাকক মানে স্বতন্ত্ৰ নাছিল কিয়নো বিদেশে বিদেশী এটা জাতিয়ে মানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছিল গণতন্ত্ৰ আমাৰ দেশত নাছিল গতিকে তেওঁলোকে যে এই ভাগ কৰিছে এই ভাগটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভাগ কৰিলোঁ কোনটো যুক্তিৰ ওপৰত ভাগ কৰি এই ভাগটো কৰিলে সেইকাৰণে এই ভাগটো আচলতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিটো হিষ্টৰী ইণ্ডিয়ান হিষ্টৰী এইটো হিষ্টৰীক এইটো ভাগত বিভক্ত কৰাটো ঠিক হোৱা নাই সঠিক হোৱা নাই বুলি কৈছে কাৰণ সেই সময়ত আমাৰ ইয়াতে ডেম'ক্ৰেচি নাছিল কাৰণ পশ্চিমীয়া দেশসমূহত এইবিলাক বস্তু পোৱা গৈছিল চায়েন্স পোৱা গৈছিল ৰিজন আছিল ডেম'ক্ৰেচি আছিল লিবাৰ্টি আছিল ইকুৱালিটি আছিল কিন্তু সেই একেটা সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এই বস্তুবিলাক নাছিল ইয়াৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে কুৱেশ্যনটো চাওঁ ইয়াতে কি লিখা আছে division of the period of Indian history into ancient medieval and modern also' has a problem which of the following is one of the problem on is কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসক যে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এনচিয়েণ্ট মেডিভেল এণ্ড মডাৰ্ণ গতিকে ইয়াতেও কিছুমান ত্ৰুটি আছে দুখ আছে সেই দুখসমূহো আমাক ইয়াতে উলিয়াব দিছে যিহেতু ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দি আছে তাৰ ভিতৰত কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হয় কোনটো অপশ্যনত ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো পোৱা যাব কৈছে যে the concept has borrowed from the west where modern period was associated with science reasons democracy liberty and equality আমি অলপ আগত পঢ়িলোঁ এই বিষয়ে যে পশ্চিমীয়া যিবিলাক সভ্যতা যিবিলাক দেশ তাতে সেই একেটা সময়তে ৰিজন ডেম'ক্ৰেচি লিবাৰ্টি ইকুৱালিটি এই বস্তুবিলাক পোৱা গৈছিল কিন্তু modern medieval and modern modern যিটো যুগ সেই মডাৰ্ণ যুগ হিচাপে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো এইবিলাক বস্তু থাকিব লাগিছিল কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত science reason democracy liberty equality এইবিলাক নাছিল গতিকে এইটোৱে আমাৰ এনচাৰ হ'ব এইটোৱে আমাৰ এটা কি প্ৰব্লেম হয় যে ভাগটো কৰিছে ঠিকেই এনচিয়েণ্ট মেডিভেল আৰু মডাৰ্ণ কিন্তু মডাৰ্ণ যুগত এই বস্তুবিলাক থাকিব লাগিছিল কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এইবোৰ সেই সময়ত নাছিল গতিকে এইটোৱে আমাৰ এনচাৰ হ'ব বাকীবিলাক আমাৰ পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই আমি এনচাৰটো যিহেতু পায়েই গ'লোঁ নেক্সট লাষ্ট আৰু এটা কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটো দুহেজাৰ এঘাৰ চনত আহিছিল চাওক in the middle of the nineteen century British historian divided history of India into three parts নব্বৈ দশকৰ সময়ত নব্বৈ দশকৰ মাজত নব্বৈ নহয় ঊনৈছ ঊনৈছ শতাব্দীৰ মাজত চৰি মোৰ অলপ ভুল হৈছে নব্বৈ বুলি কৈছোঁ মই এইটো ঊনৈছ হয় যে ব্ৰিটিছ হিষ্টৰিয়ানসকলে ব্ৰিটিছ ঐতিহাসিকবিদসকলে ভাৰতৰ ইতিহাসক তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে Hindu India Muslim India and British India এই বিষয়ে আমি আগত পাইছোঁ what is the basis of this division এই যে ডিভিজনটো কৰিছে ভাগটো কৰিছে সেই কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ভাগটো কৰা হৈছে এই ভাগটো মানে কৰা হৈছে ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে গোটেইকেইটা অপশ্যন আমাৰ পঢ়িব লাগিব তেতিয়াহে আমি ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো ওলাব পাৰিম এক নম্বৰত কোৱা হৈছে যে it was convenient and easy to remember সেইটো মনত ৰখাৰ কাৰণে সুবিধাজনক হয় এনেকুৱাতো কিবা আমি পোৱা নাই যে এইটো মনত ৰখাৰ কাৰণে সুবিধাজনক হ'ব it was based on the idea that religions of the rulers was an important historical change এইটোৱে আমাৰ এনচাৰ হ'ব যিহেতু ইয়াতে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো চাওক কি হৈছে Hindu India Muslim India and British India দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে এই যে ভাগটো যে কৰা হৈছে তিনিটা ভাগ এইটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰা হৈছিল কিহৰ কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল ৰিলিজিয়াছ ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত ৰুলাৰসকলে শাসকসকলে ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এই ভাগটো কৰা হৈছিল an important historical change historical change যিটো পৰিৱৰ্তন ইতিহাস ইতিহাসৰ যি পৰিৱৰ্তন এই পৰিৱৰ্তনটো পৰিৱৰ্তনটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰা হৈছিল ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সেইটোৱে আমি পাইছোঁ হিন্দু ইণ্ডিয়া মুছলিম ইণ্ডিয়া গতিকে এইটোৱে আমাৰ এনচাৰ হ'ব তিনি নম্বৰত কৈছে history of England is also' written in a similar way ইংলেণ্ডৰ যি ইতিহাস সেইদৰেই ভাৰতৰ ইতিহাসো লিখা হৈছে নহয় তেনেকুৱাটো নহয় ব্ৰিটিছাৰ্ছ ফেইল that they were more knowledgeable at that point of time in history also and so' use this division যাতে কোৱা হৈছে যে ব্ৰিটাছ ব্ৰিটিছাৰ্ছসকলে ব্ৰিটিছ ইংলেণ্ডৰ মানুহ আমাৰ দেশত মানুহ আমাৰ দেশৰ মানুহতকৈ বেছি জ্ঞানী সেইটোৰ ওপৰত সেইটো পইণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইতিহাস ইতিহাসক এই তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে বুলি কৈছে ন এনেকুৱাতো কিবা আমি পৰা নাই গতিকে আমাৰ দুই নম্বৰটোৰ আনচাৰ হৈছে ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই এই ভাগটো কৰা হৈছে এইটো চেপ্টাৰৰ বিষয়ে আৰু বেছি নাই গতিকে আজি আমি এইখিনিতে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই অলপ উপকৃত হ'ব আপোনালোকক প্ৰথমেই মই এটা কথা কৈছোঁ যে মই কিতাপৰ পৰা সকলোখিনি ডাটা কিন্তু লোৱা নাই যিখিনি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট পৰীক্ষাৰ কাৰণে উপযোগী হয় সেইখিনিহে সেইখিনি ডাটা সেই মই ইয়াতে ইনক্লুড কৰিছোঁ ধন্যবাদ